අංක එක සමට කලින් සත්‍යය හරියටම කියන සියත රාත්‍රයේ පුවත් විකාශයයි මේ මම රවිෂ්කා ගම්ලත් ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. දින හයක් අතුරුදන්ව සිටි ගම්පොල තරුණිය ඝාතනය කර ඇති බවට තොරතුරු ඝාතකයා එළුවන් බලන්නෙක් ඩෙංගු රෝගින් තිස්තුන් දහස ඉක්මවයි. රෝගින්ගේ ඉහළ යාම ඉතා වේගවත් සෞඛ්‍යංශ කියයි. රෝගීන්ගෙන් සියයට හැත්ත පහකට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැහැ. තත්ත්වය අවධානම් බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙයි. ආණ්ඩුව ආයෙත් සල්ලි අච්චු ගහනවද නැද්ද? පාර්ලිමේන්තුවේ වාද විවාද. ලෝකේ බොහෝ රාජ්‍යවල දුප්පත්කමට ප්‍රධාන හේතුව දූෂණය හා වංචාවයි. අපේ රටත් හිල්කූඩයක් වගේ හිල්කූඩවලට වතුර පොරවන්න බැරි බව අද ටෙලිවැකියෙන්. දෙදහස් විසි හතරේ සිට අධ්‍යාපනයට වැඩි මුදලක් වෙන් කරනවා ජනපති කියයි. අපේ වාසියට ගෙනිගත්ත නැවේ තීන්දුව ලැබුණත් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම වන්දිය ස්ටර්ලිම් පවුම් මිලියන දහනවේ දශම අටක් විතරයි. ඒක වැඩිකරගන්න උත්සාහ කරනවා ඇමති විජේදාස කියයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. දින 6ක් අතුරුදන්ව සිටි ගම්පොළ තරුණිය ඝාතනය කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඝාතනයට සැකපිට ප්‍රදේශයේ එළුවන් බලා ගන්නා 24 හැවිරිදි තරුණයෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්තුව ප්‍රකාශ කළේ. තරුණිය වළදම ඇතැයි සැක කරන ස්ථානයට පොලිස් ආරක්ෂාව යොදා තිබෙනවා. මේ දිනවල දැරියන් සහ තරුණියන් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් මුළුමහත් සමාජයේම යොමු කළ යුතු කාල සීමාවක් නිර්මාණය වී තිබෙන බවට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ දැරියන් සහ තරුණියන් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වන ඊතා අවාසනාවන්ත සිදුවීම් නිසායි. ඒ අතරින් ඊයේ දිනේ වාර්තා වූ ගම්පොළ වැලිගල්ල ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේදී අතුරුදන් වූ බව කියන තරුණිය ඝාතනය කර ඇති බවට මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. අතුරුදන්ව සිටියේ ගම්පොළ වැලිගල්ල ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි ෆාතිමා මොනවර නැමැති තරුණියයි. නිවසේ සිට මීටර 100ක් පමණ ගිය බසු ඇල්පිටිය පල්ලි අසල ඇති CCTV කැමරාවල ඇගේ රුව අවසන් වරට සටහන් වී තිබුණා. එම ස්ථානයෙන් ඉදිරියේ පැවති කිසිදු CCTV කැමරාවක ඇයව දැකගන්නට හැකිව තිබුණේ නැහැ. ෆාතිමාගේ මව සොහිරන් ඇතුළු පිරිස මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැනුවත් කර ඇති අතර ඇය සොයා ඊයේ දින ගම්මුන් සහ පොලිසිය ප්‍රදේශයේ විශේෂ සෝදිසියක්ද සිදු කළා. තරුණියගේ අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පොලිසිය කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳව සැක පළ කරමින් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කර තිබෙනවා. එහිදී එක් සැකකරුවෙකුගෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කර ඇති අතර එහිදී අදාළ තරුණිය ඝාතනය කර ඇති බවට එම සැකකරු ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිච්ඡ නිහාල් තල්දුව ප්‍රකාශ කළේ. මේ පිළිබඳව සැක් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධව සැක් කරලා විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබුණා මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ගම්පොළ. ඒ අනුව අවසාන වශයෙන් එක් සැකකර පුද්ගලයෙක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ අත්අඩංගුවටගෙන ප්‍රශ්න කිරීමේදී අනාවරණය වුණා ඒ ප්‍රදේශයේ එළුවන් නැති කරන පුද්ගලයෙක්. ඔහු එළුවන්ට ආහාර සඳහා තනකොළ කැපීමට ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක උදෑසන මේ තරුණිය ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා ඒ ගමන් කරන අවස්ථාවක ඔහු උත්සාහ කරලා තියෙනවා දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව යම්කිසි අතවරයක් කරන්න මේ තරුණියට ඇයට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා මේ පුද්ගලයා විසින් තරුණිය ඒ ආසන්නයේ යම්කිසි කැලෑබද ප්‍රදේශයකට බලහත්කාරයෙන් අරගෙන ගොස් තිබෙනවා. එහිදී ඇය ඝාතනය කළා තිබෙන බව තමයි දැනට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. ඝාතනය කළා මේ වන විට ඒ ස්ථානයකම වලදාලා තියෙනවා. නමුත් මృత ශරීරය මෙතෙක් හමු වීමක් වුණේ නැහැ. මේ වන විට ඒ ස්ථානයේ ඒ අවශ්‍ය කටයුතු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. ඒ වගේම අපරාධස්ථාන පරීක්ෂණ නිලධාරීන් ගෙනලා ගරු මහත්‍රාත්මාට මේ පිළිබඳ දැනුම් දීලා ඒ ස්ථානීය පරීක්ෂා කිරීම වලින් පසුව ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 24ක තරුණයෙක්. මේ තරුණයාත් එකිනෙක හඳුනන අය ඒ ප්‍රදේශයේම පදිංචි අය. මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 33000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ගත වූ දින 11 තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙන්ගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2500කට ආසන්නයි. මේ අතර ඩෙන්ගු රෝගීන්ගෙන් 75%ක් පමණ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති බවයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. පවතින අධික වැසි තත්ත්වය හමුවේ ඩෙංගුරෝගීන් දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතිනවා. වසරේ ගත වූ මාස කිහිපේදී පමණක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගුරෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව තිස්තුන් දහස් පහළවක්. ඉන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 7478ක් ලෙසයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 6896ක් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 1559 දෙනෙකු ගත වූ මාස කිහිපය තුළ වාර්තා වී තිබෙනවා. ඩෙංගු වැළඳීමෙන් මේ වන විට පුද්ගලින් 18 දෙනෙකුද මියගොස් ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සඳහන් කළේ. එසේම මේ මාසේ ගත වූ දින එකොළහට අදාළව පමණක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙදහස් පන්සයකට අධිකයි. ගම්පහෙන් රෝගීන් අටසිය පනස්තුනක් කොළඹින් හයිසිය පනස්තුනක් හා කළුතුරින් රෝගීන් දෙසිය දාසේ දෙරකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පවතින අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ ඩෙංගු මර්ධනය සඳහා විධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටයි සෞඛ්‍යංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. ඒ අනුව කොළඹ මහනගර සභහ බල ප්‍රදේශය තුළ අද සිට විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකයි. එය සති දෙක කාලයක් පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවයි කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍යරුවන් විජයමුනි ප්‍රකාශ කළේ. මේ වන විට රෝගීන් වැඩියෙන්ම වාර්තා වෙන්නේ කුරුඳුවත්ත, කොටුව, මෝදර කිරුලපන, නාරහෙම්පිට, ග්‍රෑන්ඩ් පාස් දකුණ සහ උතුර ජින්තු පිටිය කියන ප්‍රදේශවලින් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ. මේට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි එම ප්‍රදේශවල අධික ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම බොරැල්ල කුරුඳු අතගත්තොත් අධික ප්‍රමාණයක් රෝහල් තිබෙනවා රජේසා පෞද්ගලික. ඒ නිසා ඒ අවට මේ වෛරසය පැතිර යාමේ අවදානම වැඩි. ඒ නිසයි ඒ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන් කණ්ඩායම් යොදවලා තියෙනවා. ඒක නිසා කරුණා කරලා තමන්ගේ පරිශ්‍රයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අපගේ නිලධාරීන්ට ඉඩ දෙන්න. මොකද ඒ ඒ අය එන්නේ ඔබලාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය තැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය හිල් කූඩයකට වතුර පුරවන්න බැහැනි පුරවන්න උත්සාහ කරලා වැඩකුත් නැහැ. එක්කෝ අලුත් බකට් එකක් ගන්ට ඕනේ එහෙමත් නැත්තම් හිල් ටික හරියට වහන්ට ඕන නේද. පැලස්තර වැඩකුත් නැහැනෙනේ දැන් අපේ රට එක්දහසනසය හතලි සටේ ඉඳලම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රට දැන් අවුරුදු හැත්ත පහයි නේද නිදහස ලැබිලා. අදත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. ටික කාලයක් අපි අර මේ මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්වලා ඉඳලා දැන් අන්තිමට ආයේ අඩු ආදායම් රටක් බවට ඇදවැට වැටුණු දේශයක් නේද. තැන් ඇත්තටම මේ ඇතිනෙ නේද හොඳටම ඇති. දේශපාලන කතාවලට රැවටුනත් හොඳටම ඇතිනෙ නේද. අපිට වනේම මේ තනි පුද්ගල දේශපාලන කතාවලට රැවටෙනවා. ඒ ඒ පක්ෂවලට ඒ ඒ අවස්ථාවලදී ඒ අය කියන සුන්දර කතාවලට රැවටෙනවා නේද. හඳේ හාල් නැති බව හොඳටම අපි දැනගෙන හිටිය. එවුනාට ඉතින් හඳෙන් හරි හාල් ගෙනත් දෙනවා කිව්හාම ඒක විශ්වාස කළ ජාතියක් ඒක පිළිගත්ත රටක් නේද. දැන් අනිත් ඔය අසල් වැසි රටවල්ලං මේ හඳට යන්නත් හදන හරිද අපි තාම හඳින් හාල් එනකම් බලංගින්නවා නේද. දැන් අපි මේ මොහොතේ IMF දෙවියන්ගේ. ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයි දසම නමේ ලැබෙනකං නොයේ කොන්දේසිවලට යටත්වමින් ඉන්නවා. අපේ මේ දේශපාලන නඩේම පවසන්නේ ණයවලින් තොර ලෝකයක් නැති බවයින නේද. අද වෙනකන් මේ ණය අරගෙන රට හදන්නේ කොහොමද කියලා එකදු සැලස්මක්වත් මේ වනතෙක් ජනතාව හමුවේ තියලා නෑනි. විස්සයි හතලි සටේදී සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් හදනවා කිවට කොහොමද හදන්නේ. මොකක්ද සැලැස්ම කොහොමද ඩොලර් හොයන්නේ. නේද මේ කිසිම මාතෘකාවක් බුද්ධිමය සංවාදයකට ලක්වෙන බවක් පේනතෙක් මානයකවත් නෑනේ. ලෝකයේ ඌන සංවර්ධිත රාජ්‍යන් සලකනකොට අපි ඒ ගොඩේ ඉන්නේ දැන් අවුරුදු හැත්ත පහක කාලයක ඉඳලා කියලවත් ඇයි අපි මේ හිමින් අමතක කරමින් ඉන්නේ නේද. හොඳයි. ඇත්තටම සංවර්ධනයට ඇති ප්‍රධානතම බාධා මොනවද එක සම්පත්හිංකකම. නමුත් දැන් අපේ රටට එහෙම සම්පත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නේද. සංවර්ධනයට ඇති තවත් බාධාවක් තමයි ඔය ජලයේ නැතිකම. අපට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද තව තියෙනවා නූගත්කම. ඉහළ ජනගහන වර්ධනය ආර්ථික අසමානතා ළමා විවාහ හරිද මේ කියන සාධක විශාල සංඛ්‍යාවක් අරගෙන බැලුවත් ඔය එකක්වත් අපිට බරපතල් ලෙස බලපානයව නෙමෙයි. නමුත් දරිද්‍රතාවයට දුප්පත්කමට බලපාන ප්‍රධානතම හේතුවක් ලෙස අද ලෝකයේ හඳුනගෙන තියෙන දූෂණය. ආං ඒකනං ඇත්තිවෙන්ට තියෙන රටක්. හරිද දැන් අපේ රට ගත්තොත්න් අන්ත දූෂිත දේශපාලන කණ්ඩායමක් හා නිලධහරින් පිරිසක් එකතු වෙලා කාගෙන කාගෙන යන රටක් නෙනේද කාගෙන කාගෙන ආපු රටක්. අපේ ඉතිහාසයේ අප මුහුණදුන් භයානකම ස්වභාවික ව්‍යසනයමකක්ද සුනාමිය. ඒ සුනාමියෙන් විනාශ වූ නිවාස ඒ ජනජීවිත. යළි ගොඩනගන්න ලෝකේ වටෙම් අපිට රුපියල් මිලියන අසූ දෙකකට වැඩි මුදලක් ලැබුණා. ඒ මුදලට මොකද වුණේ ඒ මුදල තමන්ගේ නෑදෑ හිතමිතුරන්ගේ ගිනුම්වලට දාගෙන වංචා කලා නේද. හදපු ගේකුත් නෑ ගොඩගත්ත සුනාමි ජීවිතයකුත් නෑ. එදා ඒ වෙනුවෙන් නඩුවක් ගියා නේද ඒ නඩුවේදී මතකද මහින්ද රාජපක්ෂව නිදහස් කළේ එදා හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්ද සිල්වා එම නැත්තන් සරත් නන්ද සිල්වා නේද. විස්සයි දාහතරේ ඔක්තෝබර් දාහතරවැනිදා. මොකදද ඔහු කිව්වේ ජාතියෙන්ම සමාවෙල්ලවා. එදා මහින්දව ඒ වංචාවට හිරේ දැම්මේ නැති එක ගැන මට සමාවෙන්න කියලා එකැන වංචා කරලා තියෙනවා නේද. ඊට පස්සේ බැඳුම් කර වංචාවාව අල්ලපු හොරෙක් නෑ. ඊට පසුව ගෝටාබේගේ සීනි බදු වංචාව මෙටිකයි ඇ ප්‍රධානයව විතරයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ සැරෙන් සැරේට මේ දේශපාලන කල්ලි අන්න හොරා අන්න හොරා කිය කිය මාරුවෙන් මාරුවට ඒග ඒගොල්ලෝ වටේ දුවමින් ඉන්නවා නේද? ජනතාව රවට්ටමින් ඉන්නවා. ඒකනේ මේ කරමින් ඉන්නේ. අන්තිමට එහෙම මේ අන්න හොරා අන්න හොරා කී කී ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා රැට බාල් නටනවා. දූෂණ චෝදනා නඩු හබවලදී සමහර දේශපාලනඥයින් කියපු කතා මතකද? ඒවට hina යන්නේ නැද්ද නේද? එක හොරෙකුට ණයා දෂ්ට කළා. තව හොරෙකුට කවුද ආච්චි කෙනෙක් දුන්නා. මැණික් මල්ලක් දුන්නා. තව අයෙකුට මේ මට මතක නෑ ලෙඩේ හැදුනා. මට මතක නෑ ලෙඩේ නේද? දැන් අන්තිමට අපිටත් මතක නැති වෙගෙන නේද යන්නේ මේ තමයි ලංකාව. ලංකාවේ දූෂණයත් ඒ වගේම තමයි. ඇත්තටම අද වන විට ලෝකයේ ඌන සංවර්ධිත රටවල්. එසේ වීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස සලකන්නේ දූෂණය. හොඳේ ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍යයන් සහ ලෝකයේ අවංකම රාජ්‍යයන් සොයන එක් ප්‍රධාන ආයතනයක් තමයි ඔය ට්‍රන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නශනල් දර්ශකය. මේ දර්ශකයට කියන්නේ දූෂණ සංජානන දර්ශකය කියලා. ඉතාම දූෂිත අගේ බින්දුව කියලා අරගෙන පිරිසුඳුම අවංකම අගේ මිනිසාගේ සීය දක්වා ලකුණු දීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ සඳහා රටවල් එකසිය අසුවක් විතර මෙ විමර්ශණයට යොදාගන්නවා. අර දූෂිත මේ කැනෙ බින්දුවේ ඉඳලා ක්‍රමයෙන් ලැබෙන ලකුණු අතර අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ලකුණු තිස්සයයි. හරිද සෝමාලියාවට ලකුණු දොළහයි. හරිද අපි සෝමාලියාවට වඩා ටිකක් හොඳයි හොඳේ ඉළඟට සිරියාව සහ දකුණු සූඩානේ එරටවල් දෙකටම ලකුණු දහතුනයි. දැන් ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍ය අතර සෝමාලියාව සිරියාව දකුණු සූඩානය ඉන්නවා. අපිත් ලකුණු තිස්සයක් කරන් එ ළඟින්ම ඉන්නවා හොඳේ දැන් මේ විදිහට ඔය ලකුණු දුන්න රටවල් එකසි අසුවෙන් හොඳම රටවල්. අවංකම රටවල්. දූෂණය ඉතාම අවම රටවල් අතර ඩෙන්මාකය ෆින්ලන්තය නවසීලන්තය නෝවේ සහ සිංගප්පූරුවත් තියෙනවා හොඳේ ද ලංකාව ඉන්න ඔය රටවල් එකසි අසුවෙන්ම එකසිය එක් පැනිස්ථානය පකිස්ානය ඉන්න එකසි හතලිස් හතර වැනි තැන හොඳේ පකිස්ානය ගැන්නේ අපේ කලාපේ තියෙන දූෂ සුරක්ෂිතම රාජ්‍ය ගොඩේ ඉන්න ඒ වගේම ඌන සංවර්ධිත රටවල් ගොඩෙත් ඉන්න රටක් නෙනේද ඔය අදත් හෙටත් ඊයේත් හැමදාමත් ඒ රට ඇතුළේ ගෝරිනෙනේ දැන්ඔයි චීනය ඕ චීනය ඉන්නෙත් හතලිස් පස්සෙන ස්ථානය හොඳද එකන දූෂණය අඩුයි හැබැයි අර මේ සිංගප්පූරුව ඩෙන්මාර්කේ ෆින්ලන්තේ නවසීලන්තේ නෝවේ වගේ පිරිසිදු රාජ්‍ය ආලකවත් චීනය නෑ හොඳේ මේ චීනය මතක් කළේ ඇයි දන්නවද චීනය තමයි අපිට වැඩියෙන්ම නයදීලා තියෙන දුයි පාර්ශක නය හිමිකරුවා හොඳේ ඒකයි චීනය ගැනලිව්වේ තැන්ව ඉන්දියාව ගත් හම ඉන්දියාවේ දූෂිතම නගරෙකුත් සඳහන් වෙනවා. ඒ අගනුවර වන බැංගලෝරය. දේ බැංගලෝරයේ තමයි ඉන්දියාවේ දූෂණ වංචා වැඩිම නගරේ හැටියට හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ මුළු අල්ලස් නඩු දාහතරදාස් පන්සිය අසූ දෙකකින් තුන්දාස් නමසය අනු හතරක්ම බැංගලෝරයේ මුල් කරගත්ත ඒවා. හොඳේ ඒ අල්ලස් නඩු එක්දස් හාරසිය පනස් අටෙන් නඩු එක්දස් දෙසිය හැත්ත හතරක්ම පොලිස් අල්ලස් නඩු. හොඳේ මේ තමයි ලෝකේ බොහෝ රටවල් දුප්පත්වෙන්ට හේතුව. නයගන්නවා ඒ අය හොරා කනවා අන්තිමට රටක් හැටියට නටපු තොවිලකුත් නෑ බෙරේ පලුවකුත් නෑ නමුත් ඉතින් ඩොල බිලියන අසූ පහක් විතර දැන් ලෝකෙට ගෙවන්ට තියෙනවා නේද. ඔය අලුතෙන් අයම් එකේ නයයි හතරවටින් ලැබෙන්ට නීමති ඉතුරුණය ඔක්කම ගත්තහම ඉතින් තව අවුරුද්දත් දෙකක් යැනකොට සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන අනූ පහ පනීවි. එතකොට ඒ හොරාලා මේ හොරාලා පසු පස අන්න හොරා අන්න හොරා අල්ලපියෝ කිය කිය අරෝට්ටු සෙල්ලං කරනවා වගේ ආපහු සෙල්ලං කරන්නට පටන් ගනීවී මැතිවරණ ළඟෙන කොටනේ ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මොකද සංගීත පුටු තරගෙට තරඟ වදිනවද නැද්ද කියලා අපි හරියට බුද්ධිමත්ව දැන්වත් හිතන එක. එහෙම කියලා අද දෙසිය හැත්තෑ දෙවැනි ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ලබන වසර වන විට මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය පුළුල් නවීකරණයකට ලක් කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වැය කළ මුදල් අධ්‍යාපනයට වැය කළා නම් ආසියාවේ හොඳම අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාව සතුවීමට ඉඩ තිබූ බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමිනුයි. ඒ කඩා වැටීමෙන් ගොඩෙන් අපි බලන්න. ගොඩ එන ගමන් අලුත් ආයවැයක් ඇති කරන්න තිබුණා. අපේ වියදම් පාලනය කරන්න තිබුණා. මේ වැඩ කටයුත්ත කරද්දි මේ වියදම් දිහා බැලුවාම ගිය අවුරුදු 10 මට එක කාරණයක් පෙවුණා. අපි අධ්‍යාපන මුදල් දාන්න නැතුව සංස්ථාවලට මුදල් දැම්මා. අපි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට දැම්මේ මුදල් දැම්මනම් අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට අපි විදුලි බල මණ්ඩලයට දැම්මේ මුදල් දැම්මනම් අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට අපි කනිතතෙල් සංස්ථාවට දැම්මේ මුදල් දැම්මනම් අධ්‍යාපන සෞඛ්‍යයට මං හිතන්නේ දකුණු ආසියාවේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන අපිට දේශියම මැලේසියාව එක්කත් තරම් කරන්න පුළුවන්. අපි එකක්වත් කරේ නැහැ. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ණය ගෙවන්න. ඒත් මම බලන්නේ නෑ විගහට පුළුවන් තරම් ශීඝ්‍රයෙන් ණය ගෙවන්න එන අවුරුදු 10 තුල. තවත් වැඩසටහන් ගණනාවක් තිබුණා. අපි තාම දන්නේ මොකද්ද මේ මුදල් වලින් සිදුුනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ මේවා සීමා කරන්න. මේ වියදම් අඩු කරන්න. මේ වියදම් අඩු කරනවා කියලා ආණ්ඩුවේ වියදම් අඩු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ලැජ්ජයි කියන්න අපි මුදල් අනික් තැන් වලට ඇදුවට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ නවීකරණයක් වෙලා නැහැ. අපි බැලුවේ මේක අවුරුදු 10ක්ද 15ක්ද දැන් පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම එක පිම්මක් අරගන්න. ඉදිරියට යන්න. අධ්‍යාපනයේ නවීකරණය අපි මෙතන ඉඳන් ආරම්භ කරගෙන යන්නේ. කඩුවෙල හිටපු උපනගරාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිස සිදු කළ පහරදීමකින් තුවාල ලබා කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේෂලගේ සුවදුක් පැලීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද එහි කියා. තලංගම කොස්වත්ත සමගි මාවත ප්‍රදේශයේදී පිරිසක් සිදු කළ පහරදීමකින් තුවාල ලැබූ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේශල මේ වන විටත් කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. රෝහල් ගත කර සිටින සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේශලගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත පැමිණියා. පියත් නිකේෂලගේ සුවදුක් බැලීමෙන් අනතුරුව අදාළ පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා මාධ්‍යයට මෙසේ අදහස් පළ කළා. තුට්ටු දෙකේ නිවට කණ්ඩායමක් තමයි මේ මැර ප්‍රහාර එල්ල කරේ. ඒ නිසා කොන්ද පණ නැති නිවට බියගුළු බේරවැවේ නාපු මේ අයට කියන්න කැමති අනාගත අපේ රජයක් තුළින් ඔබටත් නීතිය හමුවෙන් ආණ්ඩ සිද්ධ වෙයි. එනිසා මේ මැර දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක කරන සියලුම දෙනා තරාතිරම නොබලා නීතිය හමුවේ පමුණුවන්න පුළුවන් දැඩිම දනුවම් පමුණුවන්නට කටයුතු කරනවා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව ගිනිගත් අවස්ථාවේ සිටි අය නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැති නිසා අද සියලු වගකීම් තමන්ට පැවරී ඇතැයි අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාවට වාසිවන අයුරින් එක්ස්ට්‍රස් පර්ල් නැවේ තීන්තුව ලැබුණත් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම වද්‍ය ස්ටර්ලින් පවුම් මිලියන 19.8ක් පමණක් බවයි අමාත්‍යවරයා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ නඩුව පැවරිය යුත්තේ සිංගප්පූරු අධිකරණයක. එතකොට ඒකට හේතු වශයෙන් නීතිපතිතුමා පෙන්වලා දුන්නා පළවෙනි කාරණය මෙම නැව හිමිකාරු ඒ නැව ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ. එතකොට මේ නැවේ ඔපරේෂන් කරන චාට පාටි කියන එක ඒ සමාගම තියෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ. නැව හිමිකාර සමාගම මේවන විටත් ඒ රටේ බංකොලොත් සමාගමක්. එතකොට ඒ සමාගමට අපිට සිතාසි බෙදා ගැනීමේ ක්‍රමයකුත් නැහැ. අපිට තවත් අමතර ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. නැව හිමිකරු දරුවන් ජාත්‍යන්තර සම්මුතියකට එළඹිලා තියෙනවා 1976 සාගර හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය. එතකොට මේ යටතේ යම් පාර්ශවයකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඒ හානිය සීමා කරගන්න නියෝගයක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ වාසියට නඩුවේ තීන්දුවක් දුන්නත් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම අලාභය තමයි ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් මිලියන 19.8. අපි නඩුවට මැදිහත් වෙලා ඒ සීමාව බිඳ හෙලන්න නැත්නම් ඉවත් කරන්න කියලා අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම ඉල්ලීමක් අයිතිය එහෙම ඒ අයිතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරොත් අධිකරණයට සොයලා බලන්න වෙනවා මේ නැව අනතුරකට ලක්වීම නැව් හිමිකරුගේ හෝ යාත්‍රිකයන්ගේ පූර්ණ නොසලකිල්ල මත සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ පූර්ණ නොසලකිල්ල මත නම් මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නියම කරන හිමිකමේ සීමාව ඉවත් කරන්න අධිකරණයට බලය තියෙනවා. ලොකු චෝදනාවක් කරා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උදවිය අල්ලස් ලබා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට චෝදනාවක් ආපු නිසා මම ඒක CID එකට බාර දුන්නා. මම පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලීමක් කරා මේ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු තීරින් කාරක සභාව පත් කරන්න කියලා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දක් යනකම් ඒ ඇමති මණ්ඩලවල රාජ්‍ය ඇමතිකම් ඇමතිකන් දරපු අය. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ කටයුත්ත කරලා තිබුණා නම් මට අද මේ ගැන කතා කරන්නවත් උවමනාවක් නැහැ. ඒ උදවිය අතින් ඒක කිරලා නොතිබුණ නිසා තමයි මට මේ වගකීම බාර ගන්න සිද්ධ වුණේ. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල සමාජිකින් ලබන සඳුදා මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙරට පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචනයන්ද එහිදී සිදුකිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. ජාත්‍යන්තර මුල් අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පිරිසක් යෝදැසන දෙවයිනට පැමිණියා. මෙවසර අවසානයේ සිදුකිරීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පළමු සමාලෝචනයට පෙර උපදේශන සාකච්ඡාවක් සිදුකිරීමට මෙම කණ්ඩායම දෙවයිනට පැමිණි බවයි වාර්තාවන්නේ. ඔවුන් සතියකට වැඩි කාලයක් මෙරට රැඳී සිටීමට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රූව ඇතුළු එම කණ්ඩායම ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හමු වී සාකච්ඡා සිදු කර තිබෙනවා. ඒ ඔවුන් ජනාධිපත්තුමා හමුවනා මේ අපි කරගෙනන කටුතු පිළිබඳ නිරීක්ෂණයක් කියල කියන්නත් පුළුවන් විසිට් එකක් වගේ ඉතිං මේ පහලස්සිද ඔවුන් ඒ කණ්ඩායම විශේෂෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු මොලස්ථානයේදී පුවත්පත් සාකච්ඡාවත් පවත්වනවා මේ තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍ය සමග ඔබතුමාලා සමග සාකච්ඡා කරන්න මේ මාස කිහිපේ ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කරනවා ඒ සමාලෝචනය පිළිබඳ මූලික සොයා බැලීමක් අපි සමග සාකච්ඡා කිරීම මොකද දැන් නිතිපතා අපි කණ්ඩායම් දෙක අතර අවබෝධයක් හැම කරුණක් පිළිබඳව අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි මේ මේ මේ එකඟතාවල සාර්ථකත්වයට අවශ්‍ය ප්‍රධානම කාරණාව. ඉතින් අන්නේ මේ කටයුත්ත තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ IMF වැඩසටහන කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් නැවත තිබුණු තැනට ගෙන යාමට සඳහා වූ උත්සාහයක් සුදුසු මාර්ගය තෝරාගෙන යන ගමනක්. ඉතින් මේ මෙහි අවසාන ප්‍රතිඵලය ජනතාවට තමයි හිමි වෙන්නේ. ඒක සමහරට එක දවසකින් ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැනටමත් යම් යම් ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳිනවා. අර තිබුණු මහා පීඩනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලිහිල් වෙගෙන යන බව මම හිතන්නේ ජනතාව දකිනවා. පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරුවේ රැස් වුණා. රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ඊයේ දිනගත් තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා සිය අප්‍රසාදය පළ කළා. මෙම කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා පත් කිරීම අනීතික බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේ. එම නිසා විපක්ෂයට මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට සහභාගී වීමට හැකියාවක් නැති බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අවධාරණය කළේ. මේ අතර මුදල් රාජ්‍යමාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මුදල්කාරක සභාවේ සභාපතිවරයෙක් නොමැති අවස්ථාවක අනීතික ලෙස වැඩබලන සභාපතිවරුන් රාජ්‍ය පාර්ශවයෙන් පත් කරලා. කොහොමද න්‍යාය පත්‍රයට මේ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තා නිත්‍යානුකූලව ඉදිරිපත් කරන්න. පාර්ලිමේන්තුව ඉතින් සම්මත කරන ලද කාරක සභාවක් හරහා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනාවක්. ඒ නිසා අපි ඉදිරිපත් කරා. බංකොලොත් රටක අනීතික වැඩ කරන්නට පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. සභාපති අමාත්‍යවරයා නොමැති අවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවට කමිටුවේ නියෝජිතකට මේ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ බාණ්ඩාගාරික බැඳුම් කර රුපියල් ට්‍රිලියනයක නැවතත් නිකුත් කරන්න කියලා යෝජනාවක් ගෙනල්ලා අනුමත කරලා තියෙනවා. දැන් මේ රට කඩා වැටුනේ මුදල් අච්චු ගාලා. නිත්‍යානුකූල නැති කමිටුවක් ක්‍රියාත්ම කළ වජිරාබේවර්ධන මන්ත්‍රීතුමාට තියෙන මොන දැනුමද ඒ ගැන මේක අනුමත කරන්න. බාබංකු පරත කියනකොට කිව්වා සල්ලි අච්චු ගහනක නවත්තන්නයි මේ කියන්නේ කියලා. ඒක කල් දාලා දැන් ආයි සල්ලි අච්චු ගහන්න මේ බාණ්ඩාගාර බිල් පත්‍රලින් ගන්න ණය වැඩි කළා. ඊයේ පක්ෂනාය කණ්ඩායමක රැස්වීමට මම සම්බන්ධ වෙච්ච අවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලිව මේ බණ්ඩාගාර බිල්පත් සීමාව වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියන එක ගරු කතානායකතුමනි අපි පැහැදිලි කරා. සේමසිංහ ඇමතිතුමාත් මහා බණ්ඩාගාරයේ නිලධාරිනුත් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා. ට්‍රෙෂරි බිල් ලිමිට් එක urgently ඉහළ දමන්න කටයුතු කරන්න කිය. අපි එකට එකඟ වුණා. හැබැයි මොකක්ද ඔබතුමන්ලා තුනට කරේ හොරෙන් කැඳෙව්වා පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටිය එක. තමන්ගේ ආණ්ඩුවේ ගොට්ටෙක්ව දාගත්ත ආර්ථික විද්‍යාව ගැන අංශු මාත්‍යයක්වත් නොදන්න පපට් ඩීල් කාරයෙක්. පපට් ඩීල් කාරයව සභාපති කරවලා you all approved 1 trillion. ජාතික වශයෙන් විශාල අර්බුදයක අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මාසකට වරක් මේ මුදල් ප්‍රවාහය ගිය මාසේ සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව හේතුවට මුදල් ඇමතුමා වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ඇමතුමා ඉදිරිපත් කරන්න හැම මාසයක්ම ඉවර වෙච්චාම බන්දු ලැබෙතුමා කිව්වට සල්ලි අච්චු ගහන්න නැහැ සල්ලි අච්චු ගහන්න වෙනවා ඊයේ මුදල් කමිටුවේ සමතුලානේ මේකේ සල්ලි අච්චු ගහන්න වැඩේ නැත්නම් ඩොලර් අච්චු ගහන්න පුළුවන්ද රුපියල් අච්චු ගහන්න මුදල් කාරක සභාව පටන් ගන්නත් විනාඩි කිහිපයක් හිටියා විපක්ෂයේ කිසිම කෙනෙක් සහභාගී වුණේ නැහැ අනීතික මුදල් කාරක සභාවක අපිට සමාජිකයෝ හැටියට සහභාගී වෙන්න බෑ අවස්ථා කිහිපයකදී අපි පිළිගන්න ඔබතුමා සිලෙක්ෂන් කමිටියක කැඳෙව්වා සභානායකතුමා මෙතන යම් කිසි අවුලක් තියෙනවනේ අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. පිළිඅරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ විසඳමු. දැනටමත් පොලිගෙවීම සඳහා වූ රජයේ වියදම් වැඩි වී ඇත. එබැවින් රජය විසින් දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරණය පිළිබඳ උපාය මාර්ග යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරන තෙක් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය පිළිබඳව අහිතකර අපේක්ෂා ඇති කිරීම නුසුසුය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරන වැඩපිළිවෙලෙහි නිර්ණායකයන් තීරණය කිරීමේදී මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාවයට බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි කටයුතු කරන බවට බැංකුවලට නැවතත් සහතික වූ අතර එම ස්ථාවරය ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය මගින් මේ වන විට පිළිගෙන ඇත. දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරන ක්‍රමෝපායන්ට අදාළ නිර්ණායක තීරණය කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු තවම අවසන් කර නොමැත. එම පුවතත් සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.